А, не постои правен акт кој што забранува снимање на јавно место. Работата на полициските службеници е јавна и како таква генерално не е забрането нивно снимање при извршување на своите должности. А, сепак снимањето може да се ограничи во одредени случаи, например во однос на стратешки објекти и исто така полицискиот службеник може да забрани снимање на јавно место каде што се извршило кривично дело, прекршок или пак друг настап. А, меѓутоа, тајното снимање и следење на лица и предмет, каде, како и следењето и снимањето на комуникациите се посебни истражни мерки, истите може да бидат дозволени само со судска наредба. А кривичниот закон предвидува кривичниот законник предвидува парична или законс или затворска казна за неовластено прислушување и тонско снимање, Односно, а, тоа значи дека се казнува оној кој што ќе сними разговор или изјава која не му е наменета, или пак изјава која му е наменета, меѓутоа без дозвола на другото лице кое што е вклучено во изјавата, со намера истата да се злоупотреби или да се пренесе на трети лица. Исто така, се забранува невластено снимање, односно фотографирање, филмско и видео снимање на друго лице без негово согласност. А, од друга страна, пак, полицијата има можност да користи технички средства за аудио и визуелно снимање при а, преземање на своите областувања. И минатата година беше отпушнат еден таков проект кога на дел од а, полицијата, од собрагајната полиција им беа доделени мобилни камери. Меѓутоа, она што е важно да се напомене е дека во таков случај полицискиот службеник е должен да ви информира дека дека поставката ќе се снима, а исто така и постојат точно одредени законски норми за чување и постапување со таквиот материјал.